ገና ይሄንማ ይመጋለሁ እንደሰንደል ገና ይሄንማ ይመጋለሁ እንደሰንደል ገና ይሄን እንደ ከሳይ ፍየል ስፈልግ ነበር ይሄንማ ይመጋለሁ እንደሰንደል ገና ይሄ ሞትን ሳይ ሞትን ሳይ ሰው ረስቻለሁ day. እንደምን አለሽ ቀረኝ ቀረኝ ቀረኝ ቀረኝ ቀረኝ ቀረኝ Yeah. አትችልም። የመጣችህበት የን ዓላማው ምንድነው? የን እዚህ ጭፈራ እንጂ ወሬ ቀበሌ ነው። የነረ እንደምናለሽ የነረ እንደምናለሽ የነረ እንደምናለሽ የኔ ማጋኝዬ የምዳዎች ወንድም የኔ ማጋኝዬ ያዜ ብዬ ጤና የመሪያዎች ወንድም የንን በላይ ነው እንጂ የንን ሽሻ ወንድም በረታ የን ረጅም ሚንሽር የጸቡም ረጅም ነው የከቃኝ የጋራ የቢሄዱስ ምንድን ነው የከተጣሉ ወጋ የናስታቁ ምንድን ነው የነረድ ምናለሽ የነረድ ምናለሽ ቀረየ ቀረየ ቀረየ Yigareye, yigareye, yigareye. Arriba el sargoda, arriba el corona, arriba el sargoda, arriba el corona. Arvar şabara, ileri salim, adam adam ye. የተሰባሰበው የአቸር ገለባ ነው። የአዲስ ዓለም ልጆች አትገቡም ገና ነበረታ አለም አለምዬ አለም አለምዬ አሽሙና አጣዱ ስኳር ጨምሩና ትመጣለችና saúde أشل أشل أكابي يغبطنا أنا وغلا وقدوس الدوار تكبروا وأجعل شبنا صدرنا وقدوس أنا قال هذا فرع شعب ما يقر ويتفرع زمان ሲያንገላታኝ መጣች የሚዳርጅ ስራ ልታሳታኝ